はいじゃあ再開しますでいつもならこの次のミニ振り返りってやつは休憩の前にやってたんですけどもすっかり忘れてまして <laughs> えと今やりますでこれ何かっていうとあの前半やってメモ取りましたよねでそれをメンターの人に 説明をしてメンターの人からフィードバックをもらうっていう時間ですなので、えーと、僕はこういうふうにやったんですよっていうことを説明してメンターの人はこういうふうに見るんだなんかえーと、ここら辺困ったんですよねみたいな話とかそこはヒードバックポイントだねみたいなのをメンターの視点で教えてもらったら確かにそうですねみたいなのに気づいたりとかそういうふうなことをする時間です。で これそのメンターの人次第ではあるんですけれどもその振り返りの時間がすごくいい時間だったなって思うとじゃあ後半もちゃんとメモ取ろうかって気持ちになるわけですね。じゃあこれ取ってた方がええわってなるんですよ。っていうことなのでメンターの人には頑張っていただきたいっていう時間がそのミニ振り返りっていう時間です。でやり方ですけども、えー、じゃあまず どうやるかを足シンでデモしますじゃあどうぞ <laughs> ハビット」面白いよくわからないので順番にはい、まず検索し何で検索したんですかねラビットラビットで検索した、はい、番目にあったってこれ g o o g 大丈夫なんですか本当にすごい私のブラウザだから はい、あ、めっちゃ変わりましたね。三人に注意。はい。 <laughs> あ、見つかった。はい。あ、まず一つ。私は、あ、めっちゃ喋りすぎちゃダメ。 <laughs> そうそうそう。はい、どうやったやったかっていうのを説明してもらうので、喋、はい、りすぎじゃない、これ今悪い例を。あえて。はい。あ、その後どうなったその後インストールしないといけない。はい。ということで、インストールページを。 リンクになってていいですねでしょ <laughs> いいとこがあったらちゃんとこういいっていうのをちゃんと伝えるのもメタの大事なことです、はいはい、で、ヘッダーにもリンクがヘッダーにもありましたあここのことはい初めにの、うん、最初は初めにが が開かれたここが検索はい、でなんか読んででしたいはいインストたので見たところ見たところの何があったとあなるほどはいはいはいちゃんとメモしてていいですねはいでえっとインを見るわけですん、うん はい、一通りにームブリでこれを使ったりとか、これもあるのか、うん、見てみたら、はい、そしたらなんか面倒くさそうでなんで2つを比較して、はい、なんか全ゲーム好きで詞のやり方を使ったと、はい、なるほど、はい じゃあちょっと。コンいでと、ビューでのインストール方法っていうのは、ホームューで入るのは、全部が依存しているライブラリが入るっていうのをちょっと説明して、 っていう説明はドキュメントになかったので僕の勘違いだよというのを教えてあでそういうのが説明ないのでフィードバックのチャンスじゃないかっていうコメントをしたっていうのを口で言うだけじゃなくて、これも残してくれたっていういいですね。 <laughs> なので、じあ僕はちょっと個フィードバックのチャンスとしてここがあるあるぞというのを。 教えていただきますで、えーと、とジャブトールするのにバスを入れるというありますのでパンドラを作ってみようかなということでバンドラを使ってみるのなんかコントローラーいつのと違うやり方をやり始めたっていうことですこっちの方がいいならこういうのも書いてた方がいいんじゃないかっていうフィードバックのチャンスだったりするんですかね。 みたいな話をしていきます。なんでこうやった人の視点でこう説明してもらうんですけれどもそれを聞いてメンタル人から見たらあここはこうだみたいなことをコメントする機会が今やってほしいことですっていうのが小芝居じゃなくて実際こうやるんだよっていう例ですからねでこう一通り聞いてこういうふうなフィードバックがいいんじゃないありますよねみたいなとかでやったら最後に コメントしたい、あの理解一緒にしたメンターの人はコメントしてくださいでこうすると後であこの人とやったんだなみたいなのが分かるのであの連絡取りやすくなったり相談しやすくなったりとかっていうのがあるのでコメントするとこまで一区切りですいいですかやることは分かりましたはいありがとうございます <laughs> でやることはこうですで誰とやるかなんですけれども 今まで隣にいた人ではない人とやります。はい、あの知ってるので、そうやっても別にあせやなって終わっちゃうので、違う視点もこう出てほしいですね。なので、違う人とやります。でどうするかっていうと、えっ、ー、と絶対的にこうぐるっと回転します。